kanggo kendang tidak nih kia kia. Iya. Pindah mau kendang awasin. Pindah. Pindah. Kau pindah. Kau mau awasin. Foto foto foto foto foto foto foto wae. Foto foto foto wae. Potong. Kanggo kendang ini nih kia kia. Iya. Pindah mau kendang awasin. Pindah. Pindah. Kau pindah. kok kandangnya ngene iki iki. Iya. Pindah kok kandang wasin. Pindah. Pindah kok pindah kok. Makan awas sih. Foto foto foto foto foto foto wae foto wae. Foto foto foto. Motor! Tanggok kandangnya ngene iki Iya. Pindah mau kandang wasin. kan kok kadang ini nih kia kia iya pindah mau kau jadi wasit pindah pindah kau pindah kau kau kan mau wasit Betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, Kanggo kendang ini nih kia kia. Iya. Pindah mau kau jadi wasit. Pindah. Pindah. Kau pindah. Kau kan mau Kanggo kandangnya ini iki iki. Iya. Pindah mau kandang wasin. Pindah. Pindah kon pindah.